બાકીના જે નબળી ક્વોલિટીના કપાસ આવી રહ્યા છે તેનામાં પણ પચાસથી માંડીને એંસી રૂપિયાનો ભાવ વધારો થયો છે ને જે હજી આવનારા સમયમાં કપાસના ભાવ બાવીસો રૂપિયાની સપાટી ક્રોસ કરે તેવી પણ સંભાવના રહેલી છે તો ખેડૂત મિત્રો સારી ક્વોલિટીના કપાસ છે તો તેના ભાવ ઓગણીસો પચાસથી માંડીને એકવીસો ને રૂપિયા સુધીના બોલાઈ રહ્યા છે તે ખેડૂતો માટે ફરીવાર કપાસના ભાવ વધતા ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો તો ચાલો જાણી લઈએ આજના કપાસના માર્કેટયાર્ડના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે રાજકોટ સોળસોથી બે હજાર અઠ્યાવીસ અમરેલી બારસોથી બે હજાર એક્યાસી સાવરકુંડલા ચૌદસો સિત્તેરથી બે હજાર પંચોતેર જસદણ પંદરસોથી બે હજાર પિસ્તાલીસ રૂપિયા બોટાદ તેરસો એકવીસથી એકવીસો ને અગિયાર મહુવા સાતસો નેવથી બે હજાર છ गोंडळ 1001 થી 2086 કલાવાડ 1100 થી 2056 રૂપિયા જામ જોધપુર 1700 થી 2075 ભાવનગર 1200 થી 2056 જામનગર 1500 થી 2010 બાબરા 1610 થી 2075 રૂપિયા જેતપુર 1241 થી 2100 વાકાનેર 1080 થી 2000 મોરબી 1500 થી 2000 રાજુલા ચૌદસોથી બે હજાર સિત્તેર રૂપિયા તળાજા બારસો પચાસથી બે હજાર પંચોતેર બગસરા પંદરસોથી એકવીસો ઉપલેટા સોળસોથી ઓગણીસો પચાસ માણાવદર સત્તરસોથી બે હજાર પાસઠ રૂપિયા વિંસ્યા સોળસો પચાસથી બે હજાર પિસ્તાલીસ ભેસાળ પંદરસોથી બે હજાર એંસી ધારી તેરસો ત્રેવીસથી અઢારસો સિત્તેર લાલપુર પંદરસો એંશીથી બે હજાર એકાવન રૂપિયા ધ્રોલ પંદરસો પચાસથી બે હજાર અગિયાર પાલીતાણા તેરસોથી બે હજાર પાંચ સાયલા ચૌદસોથી બે હજાર અગિયાર હારીજ પંદરસોથી બે હજાર ત્રીસ રૂપિયા વિજાપુર તેરસો પચાસથી બે હજાર ચુમ્માલીસ કુકરવાડા તેરસોથી બે હજાર ત્રીસ ગોજારિયા બારસોથી બે હજાર અગિયાર હિંમતનગર પંદરસો વીસથી બે હજાર ત્રેવીસ રૂપિયા પાટણ ચૌદસો પચાસથી બે હજાર તેતાલીસ થરા સત્તરસો એંશીથી બે હજાર એક તલોદ સોળસોથી બે હજાર ચાર સિદ્ધપુર ચૌદસો ચાલીસથી બે હજાર બાણું રૂપિયા દિયોદર પંદરસોથી અઢારસો બેસરાજી પંદરસોથી અઢારસો સુડતાલીસ ગઢડા ચૌદસો એકવીસથી બે હજાર પચીસ ઢસા ચૌદસોથી ઓગણીસો ને પચાસ રૂપિયા વિરમગામ તેરસો નેવથી બે હજાર અગિયાર જાદર પંદરસો પચાસથી ઓગણીસો સિંહોરી પંદરસો પાંત્રીસથી અઢારસો ને નેવ સતલાસણા પંદરસો પચાસથી અઢારસો એંસી આંબલિયાસણ એક હજાર એકથી ઓગણીસો ને ચુમ્માલીસ રૂપિયા